talk about the challenge of not just facing a first place team like the Mets, but a great pitcher like Scherzer. Se sabe que en esta noche de hoy, eh, entendiendo que los tiene muy buen equipo, tiene muy buena alineación, eh, pero no tanto eso, también te enfrentaste a un muy buen lanzador que es Scherzer. Eh, para ti esa experiencia, cómo fue esta noche, cuál es el enfoque tal vez sí de, esta noche, sabiendo que venían esos dos factores de parte de ellos. Bueno, sí, sabe, Lomé ha sido un buen, un, buen equipo en general, más con la ofensiva. con Scherzer ya es la tercera vez que me he enfrentado contra él, hemos hecho la sin decisión y creo que me fui por ese lado positivo, que tenemos que tomar una decisión cada uno, que quién va a salir victorioso y ese fue uno de los, de los enfoques que, que, tomar en salir con la victoria, ya que no, no me he enfrentado varias veces. Yeah, just like you said, you know, uh, the Mets have a really good team. You know, their offense is, it's really good, and and, and like you said, uh, Scherzer is a great pitcher. You know, uh, this I believe this is the third time we face each other. Uh, If I remember correctly, the other two, I, uh, I came out with that uh, decision. Uh, and tonight, you know, I was lucky enough to get the victory tonight. So um, really good, really good. Um, at the end, you know, um, yeah, we're, we're, trying to battle each other and trying to we're trying to win the game, you know. And, and like I said, tonight uh, we were able to get the victory.